Раз, два на три. Раз, два, три. Добрий вечір. Всім добрий вечір. Сьогодні чергової посідзеньки. Наше білорусько-українське. І я, нас сьогодні п'ятеро. п'ятеро. Цікава така тема про мову. І спочатку е, представимося. В нашій компанії всі як всі Василі і Діма. Прошу представитися. Добрий вечір всім, друзі. Добрий вечір. Вітаю всіх. Василь, Інтервата, Київ, Інтерхунта. Вітаю. Доброго вечора, друзі. Сьогодні знаменний день. Вітаю вас, всіх, всіх, хто в студіях і всіх, хто нас дивиться. Дуже приємно чути вас, бачити. Гарного нам всім вечора. Е, добрий вечір, товариші. Всіх вітаю. Дуже приємно, дійсно. Сьогодні знаменна дата. Сьогодні прийнятий для дуже важливий для України закон. Дякую. Теж Василь Чернігів на всяк Василь випадок. Чернігів, правильно <laughs> забув. А, Да, усім прывітання, гэта шэры код, э, гэта нашы чарговыя пасідзенькі. Вітаю ўсіх. Так само я, Анатолій Сайгон, Брест. Буду розмовляти калі-некалькі на беларускай мове, так само на своей берасцейскай мове. У нас такая поважная, цікавая сёння мова. Уже Васілі наші озвучили, і я якраз слово даю Василю Інтервата. <clears throat> Друзі, добрий вечір. Вітаю всіх, вітаю наших шановних модерів е, в чаті. Е, по організаційним питанням е, сьогодні трансляція йде на каналі Сирий Кот, на каналі Інтервата і побачимо на каналі Наша Україна Русь. Дасть Бог, теж теж трансляція запустилась. Перевіряємо. На каналі Анатолія Сайгона побачимо на наші посиденьки в запису. Так, сьогоднішній наш регламент який? Ну, Плануємо, як завжди, <clears throat> не надоїдати вам потрошки там годинку, півтори, ну максимум дві. Чого максимум дві? Бо в 22-й годині у Нестора Волі, українського блогера, буде цікава зустріч з волонтером, з е, атошником, з е, поважною людиною. <clears throat> Вибачте, Мирослав Гай. І ми, ми хотіли би, щоб і ви туди попали, і з нами трошки побули. Е, хто це зараз дивиться? Е, стрім Андрія Луганського. Він 30 хвилин назад почав. Ну, теж теж вітаємо. Заходьте туди, заходьте сюди. Е, так, друзі, не забудьте, не забудьте, хто ще не допоміг діду Олесю, нашому українському блогеру, нашому патріоту. Він зараз проходить інтенсивний курс лікування терапії. Випадок складний, випадок. Е, такий. Надіємося, що не безнадійний. Може, потім Анатолій Іванович нам трошки ще про це розкаже. Я да. Зараз одразу зараз скажу. Я кожен день з ним зв'язуюся, кожен день в скайпі. Маємо таку розмову, я постійно слежу, як я, він зарака е, там, лі, як то кажуть, опромінювання робить. Опромінювання. Йому треба 10 сеансів зробити опромінювання. Ну, а після віддільний такий курс, е, курс буде лікування, який ну, звісно, свою таку роботу добре зробить. І те, що я казав, обов'язково він буде робити, то, е, то буде спеціально таке меню. Бо то є основне. Буде їсти як треба, і то буде все добре. Розумієте? Для того, щоб підготувати е, здоров'я для лікування, мусово то і все робити. І тоді вже буде воно намного проще, ліпше е, проходити той як тобто сам процес виздоровлення. Отак. Я думаю, що все буде добре. Ми кажемо, я літом. Ми вчора говорили так само вечором. Сьогодні будемо ще вечором говорити. Я кожен день зв'язуюся і буду говорити. Він не так само запросує, запрошує себе на Черкащину. Я обов'язково там побуду, покажу. Він каже, як він сказав вчора, покину я свою машину, і він мене скрізь повозить, покаже мені всю Черкащину, може, каже, навіть до Запоріжжя, може, навіть на Хортицю звозить, покаже там. Так що мніго, мніго цікавих буде фільмів. Я буду літом робити. То буде хоч хочівся в начало липня. Дякую, Антон Іванович. Е, цю тему ще може ми затронемо. А зараз, так як Василь вже говорив, і багато із вас, хто чув, знав, е, чув, е, бачив, десь краєм уха читав Е, дійсно, зараз в Україні сьогодні був прийнято історичний документ. Верховна Рада е, прийняла, е, по-моєму, двохмісячна була тяганина з цим законопроектом. Так біля двох тисяч поправок було внесено в цей законопроект, і, врешті-решт, я думаю, що каталізатором цього процесу, скоріш за все, були вибори президента, і умовно кажучи, та ситуація, коли. Е, діючий президент ще хотів е, чи хоче поставити таку жирну крапку в своїй каденції і дати можливість е, розвитку нашої рідної української мови. Тому наша тема сьогоднішніх посидань це мова. Не менш торкатися ми будемо і білорусь, білоруської мови. Просимо наших сябрів теж час від часу розмовляти своєю рідною мовою. Ми вас дуже гарно розуміємо. Е, вітаємо в нашому чаті наших друзів з Казахстана. Салам, Казах... Е, салам Казахстан, Алга Казахстан. Е, приветствуем Войнахов, то есть нас смотрят много людей і э, за пределами України, Білорусі. Але сьогодні ми будемо розмовляти виключно на наших мовах. Друзі, що що сталося, і е, я хочу відмітити три таких ключових меседжі які е, е, відбулися в нашому інформаційному українському просторі. Перше, це головний е, спри, е, прийняття цього законопроекту. І це е, друге це вже наслідки. Один типу як позитивний, другий такий собі. Позитивний це наш е, президент новообраний, який вступить е, в, в, незабаром в свої обов'язки, змінив в своїх соцмережах він уже не Володимир Зеленський, він вже Володимир Зеленський. Ну, е, Можна вважати це певною перемогою. Далі перемога зрада це наша п'ята колона зараз е, активно е, муштрує, якісь шукає шляхи, щоб заблокувати цей законопроект, щоб президент не зміг підписати його і, як то кажуть, каламутить воду. Я хочу буквально е, декілька тезово пройти е, для тих, хто може не в курсі, або тих, хто дивиться стрім е, в нашій країні, може в іншій країні. Що сьогодні отримала Україна? Я дуже тезово, навіть на своїй трансляції покажу вам, а для наших колег озвучу, що що, що ж сталося. Колеги, можна з вашого дозволу? Так, будь ласка. будь ласка, я відкрию зараз такий Украї... Українська Правда. да? Е, пам'ятаєте е, жувальні гумки е, Love is, пам'ятаєте? То зараз на типу мова це, мова is. Що сталося? Хлопці, напомніть, скільки? 278 голосів, да, сьогодні? Так, так. Так, так, так. Так, далі. Основні тези. Перше, кожен громадянин України зобов'язаний володіти державною мовою. Держава забезпечує усім громадянам можливість вивчити українську. Це перша теза. Друга теза 0 гривень. 0 гривень коштуватиме українцям складання тесту на знання державної мови та отримання відповідного сертифікату. Діяти цей сертифікат безстроково буде, а результати іспиту на рівень знання державної мови будуть занесені у відкритий реєстр. Перша це картинка 0 гривень за тест. Тобто твоє знання мови не має ціни. Поїхали далі один рік дають особам на, е, з визначенням, з е, визначними заслугами перед Україною на вивчення української мови після отримання громадянства. Е, всі решта кандидатів на український паспорт мусять скласти іспит з української мови до отримання громадянства. Тобто, щоб отримати громадянство, треба, друзі, володіти вже українською мовою. Далі виключення: 450 депутатів Верховної Ради мають певні преференції. Це єдині державні чиновники, які е, не не мусять вкладати іспит з української мови. Тобто вони вони себе відділили. Е, Так, е, будуть е, так, далі. Е, визначено 6 рівнів рівнів володіння. Мовою, передбаченою законом. Пам'ятаєте, є англійська, німецька, А1, А2, там С. Отак, в принципі, і з українською. Від А1 до С2 вільне володіння. Далі. 10% реплік у фільмі. Це максимальний відсоток іноземної мови у фільмах. Або суржику, іноземної мови, або суржику, які е, знятих в, е, е, в Україні. Далі. 90% ефіру телеканалів, друзі, повинно вестись державною мовою. Так, е, ця норма набуде чинності лише через 5 років. За 5 років. Так, 10% сеансів у кінотеатрі можуть продати фільми, які демонструються в оригіналі з субтитрами. Всі решта фільмів мусять бути дубльовані чи озвучені державною мовою, друзі. Далі, 100% друкованих ЗМІ видаються державною мовою. Якщо видання має іншомовну версію, то тираж української та іноземної версії мають бути однаковими. Дублюватися. Дублюватися. Далі, друзі, не менше 50% видають видань українською мовою має бути представлено у кожній точці розповсюдження друкованих ЗМІ. Далі, не менше 50% книг у книгарнях мають бути українською мовою. Далі 50% нас книжок зобов'язані видаватись державною мовою. Далі, друзі, 100% сайтів мобільних додатків і сторінок соцмереж мають бути українською мовою. Далі цікава е, теза. Досить бажання одного учасника публічного заходу, щоб організатори мусили забезпечити переклад усього заходу українською мовою. Такого, друзі, не було. Далі 9 людей на 6 років призначаються Кабміном у складі Національної комісії стандартів державної мови. Щоб стати членом комісії, слід мати щонайменше 30 років ступінь доктора філології та володіти державною мовою. Далі цікаво, 11 900 гривень максимальна сума штрафу, який може виписати уповноважений із захисту державної мови за результатами перевірки чиновників, держорганів чи компаній. Так, е, далі От, друзі, оце основні тези того мовного закону. Дякую українській правді. Дякую, що послухали. Я хотів, е, щоб це все да, щоб це все в якомусь одному місці. Тепер даю вам, друзі, українці, білоруси, е, прокоментувати це все, що ви чули. Ну для нас то тільки... Давайте я коротко тоді. По старшинству візьму слово. Значить, я дуже я дуже задоволений цим законом. Ось, ось після особливо того, як Василь озвучив основні тези цього закону. Я, на жаль, ці дні був дуже зайнятий і не міг дуже уважно слухати ні засідання Верховної Ради, ні дебатів на телеканалах. От єдине тільки що підбігав е, до своїх радіоприймачів і включав, чи прийняли, чи не прийняли. Я відчував, що приймуть. От і тому вже десь одночасно, практично, як тільки прийняли, я вже підбіг і знав, що закон прийнятий. Ви знаєте, якось чесно скажу, просто відлягло від серця. Тому що це було для мене теж е, дуже як такого для мене особисто це важливо. Я займаюся, мабуть, вже дехто з вас знає, я розповідав, що з початку 90-х років у Чернігові я почав розмовляти українською мовою. От. І мені нарешті ми дійшли до цього закону, який, як то кажуть, дуже важко йшов взагалі. Це мовне питання. От, Дуже важко, але тепер поставлена крапка. І думаю, що е, ті е, перепони, які там е, хочуть зробити Вілкул і інші значить, е, депутати від Отоблоку, а саме, ви ще, мабуть, зупинитеся і може ще прокоментуєте точніше, ніж я. Вони, начебто, подали якусь постанову, зареєстрували в Верховній Раді чи хочуть зареєструвати, яка не дозволить спікеру підписати цей закон, а відповідно не дасть змоги е, Порошенку підписати цей закон е, до тих пір, поки не буде розглянута ця зареєстрована вілкулом постанова. Оце таке виникло питання. Це я буквально ось може, годину тому вичитав в інтернеті. От, Можливо, ви більше знаєте, то прокоментуєте. На цьому я закінчу і Продовжуйте, будь ласка. Ще раз всім доброго вечора. Хочу е, додати до того, що було сказано е, Василями. Е, знаєте, я все життя чекав цього закону. Я все життя розмовляв українською мовою. Виключення це тільки армія і на виробництві терміни, тому що я працював металами, обробка металів, там технології були е, видруковані російською мовою, ну і всі терміни, звичайно. Так я завжди слугувався рідною мовою. І всі ці 59 років, що я прожив, ну скажімо, за останні роки тут питань немає. А от е, радянський період, потім початок незалежності, коли незалежність проголосили, я думав, на кінець то все стане на свої місця. Але як би не так, всі ці роки, оця п'ята колона у вигляді подібних вілкулів і йому знову ж таки подібних вони чинили. Опір чинять, і я вам хочу сказати, і будуть чинити. Це дуже дуже здорово, що сьогодні цей закон прийняли, але це тільки, мабуть, перший такий великий етап до. Е, того, що Україна може може заговорити українською мовою, тому що ці всі процеси доволі складні. Ви самі знаєте, як воно відбувається в тих чи інших галузях. Але головне, крига скресла. І я не то, що <laughs> маю надію, я безмежно щасливий, що е, все піде. І піде саме так у нас дуже багато національностей живе в Україні, нема питань. Я за те, щоб розвивалися всі мови, абсолютно всі любі мови. Причому, навіть якщо десь, можливо, невеличке містечко чи село є, де розмовляють іншою мовою, нехай у цих людей буде своя школа, нема питань. Вони повинні материнську мову знати. Але чому я українець, народжений в Україні, і з усіх, е, скажімо так, е, рупорів лунала постійно російська мова. А це була сама велика дискримінація мене, українця в Україні. Звичайно, можливо, хтось скаже, ну і що? Хорошо, тій людині, е, якщо ну і що, нехай буде так. А я не хочу. Я ж повинен скористати, скористатися своїм конституційним правом і отримувати послуги, чути рідну мову нема питань. У будь-якому товаристві, де люди можуть розмовляти, я не раз таке був у таких товариствах, де е, застосовується дві-три мови. І нормально всі друг друга розуміють. Мало того, за виявляють цікавість ті інші, е, ну скажімо, ті українською або російською мовою розмовляють, цікавляться тією іншою мовою. Людина може погано розмовляти, вона знає там російську чи українську, але вона часто використовує свою. І Це здорово. Ми будемо цим тільки збільшувати е, свій загальний розвиток. Ну наразі у мене все. Потім я хотів би вам зачитати всі ті укази, які відбувалися на протязі століть практикували нашу мову. А зараз я передаю слово пану Дмитру чи пану Анатолію. Будь ласка, добре, дякую, дякую. То для нас, білорусів, то тільки мроя. Каб наш білоруси зараз почали розмовляти з білоруською мовою, то я на, навіть не вірю, що на своєму житті, на протягу свого життя я коли-небудь того дочекаюся. А просто Ну, скажи. Анатолій, для того, каб размаўляць на роднай мове не патрэбны ніякія законы. А, Гэта жаданне саміх людзей. Калі ёсць э, вось так, такое патрабаванне, то людзі яны будуць размаўляць. А справа ў тым, што а, Расія спрабуе нас а, прыяднаць да сабе і э, у нас праводзяцца іхныя гэтыя а, як гэта Ек- сказаць, пра, Експансія. пра, праграмы, да, а, праграмы а, Русифікація. Ф- ФСБ, программы Путина. А что до законов, так у нас, э, когда Беларусь только э, отрымала свою незалежность у початку 90-х, э, там, в 91-м годе, тогда уже, насколько я памятую, был... Э, дзяржаўная была дзяржаўная мова беларуска беларуская так а калі прыйшоў лукашенко то ён зрабіў тады э, у 95 годзе рэферэндум і ён э, змяніў канстытуцыю под то каб было дзве дзяржаўныя мовы то бок руская мова атрымала такі ж статус як і у беларускай ну і у той час гэта было у ну, гэта такое спрэчнае э, выказванне, але гэта было патрэбна, таму што э, было вельмі шмат людзей, э, якія вось э, пасля р- развалу э, Савецкага Саюза засталіся тут і ну, яны не разумелі беларускую мову. Трэ- Патрэбен быў час, каб людзі вывучылі, каб яны асвоіліся і тады мо- магло бы быць э, усё вельмі дрэнна. А, Таму я лічу, што гэта, э, мабыць, было і добра тады. Э, І калі бы да, э, на, э, і зараз вось, было бы 50 на 50 адсоткаў, так? 50 руская, 50 беларуская, гэта было б добра. Але справа ў тым, што наш закон языкавы ён не выконваецца. То бок у нас кажуць «Д- дзве мовы, так? Руская, беларуская ўсё. Все добра, там усё ёсць, вось у, у, у кніжнай краме там кніжкі ляжаць э, па-беларуску, там вывескі, але па- пагля- у паглядзець, э, дык што мы бачым? Э, Што руская мова паўсюль і гэта не то што э, толькі людзі жадаюць так вось як не, некаторыя кажуць што ну гэта там патрабаванне людзей хто на якой мове жадае той на той размаўляе не тут справа не ў гэтым а, вельмі шмат было такіх выпадкаў калі а, бацькі жадалі каб іх дзеці навучаліся па-беларуску але ім кажуць а няма э, няма настаўнікам там няма дзецкіх э, садоў няма там школ таких вось там э, езжайце там за 50 кіламетраў у якісь там іншы горад ці там на э, другі бок э, вашага горада калі гэта абласны цэнтр і ўсё бок яны кажуць што ну вот пусть так э, нельга прымаць прысягу ў арміі по-беларуску ну не дазваляюць нельга пісаць дысертацыі там э, н- навуковыя работы па- па- па-беларуску з гэтым э, вялікія складанасці э, там з адказам на экзаменах там і і іншыя могуць э, быць пытанні э, нават у м, пра аб- калі мы кажам пра абслугоўванне э, у э, дзесьці там у магазинах там да ў крамах у ро- у розных там на якісьці там точках э, так могуць сказаць што мы не разумеем там мову ці мы э, не будзем з вами размаўляць Э, по нашаму закону э, там написано так что калі э, да, да цябе звяртаюцца на рускай мове то ты патрэбен адказваць по-руску а калі на беларускай то по-беларуску і э, то бок і ў іншым там калі табе пры, прыйшла папера нейкая там н- написано так то і ты павінен так адказаць ну вось так Але так не выконваецца. не гэта не Ніколі нідзе выконваецца нічого не выконваецца. І яшчэ таксама е, за тыя часы, за якія зараз Лукашенко ў ўладзе 25-26 гадоў, то ён усёй час ён казаў: мы яшчэ больш рускія, чым яны расейцы, разумееце. Он е, як бы не было е, Лукашенко, я думаю, прыйшоў бы прабеларускі прэзідэнт. За тыя часы уся беларус размаўляла бы так, як украінцы размаўляла беларус на беларускай мове то не то не это праблема я таксама думаю дзіма як ты э, думаеш чы за тыя часы як прыйшоў бы напрыклад такі пра беларускі іншы прэзідэнт хіба то была праблема так Не, зрабіць гэта не была праблема Ну я лічу так што э, не павінна быць прымусу Прыбалтыка зрабы зрабіла зараз таксама Л- Латвія вводзіць толькі ўсё таксама як і у вас у краіне размаўляць будзе і весціся ўсё э, нават не будзе э, рускамоўных школ Ну Толькі Латвію на Анатоль ужо абвінавацілі ў тым, што яны нацысты і фашысты. Э, Таму што яны там а, парушаюць правы рускамоўных грамадзянаў. А, Вось гэтыя грамадзяны яны там ж- жывуць ужо гадоў ну колькі там 25 ці больш э, каля 30 ўжо год. І яны ні мовы не вывучаюць, яны не могуць атрымаць ну і не атрымліваюць грамадзянства, але яны і не з'язджаюць, они не з'язджаюць у Расею, яны кажуць там і так дрэнна, там нацысты, фашысты, але вось жывуць і добра А жывуць. што зараз будет э, гаварыць пра Украіну Што То- зараз то, што загавораць будуць таксама казаць кажуць пра Украіну. скажуць што фашысцкая га- та сам А вось панства. глядзіце, тут ёсць такое пытанне ў чаце э, да вас, э, да украінцаў задалі. Э, ш- э, Зараз сейчас прочитаю там на русском языке. Вот, значит, э, человек пишет, у меня вопрос к украинцам. Может ли развиваться культура и из-под палки, если не развивается экономика? Мож, Ну, кажіть, кажіть. Е, все можна, тільки треба хотіти. Е, дивіться, хорошо, у нас економіка. У нас економіка була на спаді, тому що війна почалася. Але це ніяк не говорить про те, що ми не повинні розвивати мову. Одне другому не повинно перешкоджати. Звичайно, що при гарному розкладі в, економі... в економіці, коли йде гарний поступ економічний, е, все може розвиватися і не тільки мова. Але якщо не приділяти увагу мові, і навіть при гарному економічному рості вона не буде розвиватися. Це ж очевидні речі, тому що нам завжди на горло наступали. Вперше, до речі, ще далеко-далеко до нинішнього часу, 1627 рік. Ще Україна не була ніякої Переяславської ради, як такої, коли про неї говорять. 1627 рік наказ царя Михайла з подання Московського патріархату патріарха Філарета спалити всі державні примірники, надруковані в Україні учительного Євангелія Кирила Ставровецького. От ще тоді, коли вони за 50, ну там не 50, 54, за 30 літ до того, як начебто то, яке воз'єднання було, вони вже в планах мали окупувати нас і вели експансію на мову. Тому, якщо ми будемо постійно відкладати те, що ми ось не наразі, бо не треба. Ну так можемо народити дітей ми там сімейна е, пара українська, чоловік та дружина, і не маємо великого економічного підґрунтя. Ну це ж не говорить про те, що ми дітей не будемо пускати до садочка, щоб там їх навчали, до школи так само. Ми не будемо їх розвивати. Звичайно, хто має більші потуги в тих же сім'ях, де гарна економічна підкладка, вони можуть дати закордонну освіту. А ті люди, що самі простенькі. Вони мають вивчати е, йти до школи дітей своїх навчати. Не скажуть же, бо в нас одні черевички, одна спідничка. Тому, якщо це я перевожу стрілки на те, що в нас слаба економіка, не будемо сходити на манівці. Розвиваємо економіку, розвиваємо мову українську і не тільки всім. Меншинам, які проживають в Україні, розвиток їх рідних мов. Але коли всі меншини, і в тому числі українці, живучи в Україні, не знають рідної державної мови, тоді ми навчаємо дітей для других країн. Когось для Росії, когось для Угорщини, когось для Польщі. Дякую. Ні, є ще таке питання, є ще е, моментик для вас, Василі. Таке питання. А чи е, за ті часи рускомовні е, українці, які живуть там мешкають на сході України, я не буду розмовляти українською мовою? Чи ні, як ви гадаєте? Василь е, Василь Чернігів, я дам ну, хай Василь, хай Василь Макар. Да, Василю, давай. Я хотів би е, доповнити ще нашому слухачу чи глядачу, яке задав питання, яке я озвучив Діма, е, про економіку. Я хотів би йому нагадати, не знаю з якого він регіону чи з якої країни, але хотів би йому нагадати, що у минулому 2018 році у нас є ріст нашого економічного розвитку плюс 3,2% ВВП. От, Якщо порівнювати з Росією, то це вище, ніж в Росії. Не знаю, як там у Білорусі. От. Так, так само вище. Ріст економіки у нас є. От. А культура і мова це, звичайно, само собою, і це не залежить від економіки. А, ну, а моє питання. На, на вашу репліку я, я, я скажу, дивіться, е, питання зараз, чому чому ми е, зараз дуже як це е, логі, логічно прийняття цього цього закону, тому що в нас е, велика частина е, України розмовляє по замовчуванню українською мовою. Центральна Україна, е, Західна Україна. Тому тут Тут е, це ну для них це взагалі ну це закономірний там і дублювання, і спілкування, і сфера обслуговування, і чиновники, і документообіг. Все відбувається українською мовою. Тепер що ви е, кажете по поводу сходу? Дивіться, е, незважаючи на те, що цей закон він виглядає якби жорсткуватим да, до штрафних санкцій, там є е, е, розведений в часі період, і е, далі я думаю, що успіх цього проекту буде в двох випадках: е, перший випадок українська повинна стати модною, і другий це е, е, має перерости покоління. Дивіться, е, як казав один розумний чоловік, Е, пам'ятаєте, такий мене булгарин був татарин. Він казав, що головне, е, хлопці і дівчата, щоб вас у вузах е, викладали українською мовою. Все більше нічого не треба. Якщо в вузах викладають, значить школа повинна бути українська. Якщо школа, то більш-менш середовище яке. І все. І людина, яка має шкільний базис української мови, зможе спокійно вступити в універ. В універ. Далі. Тепер, щоб стати чиновником, треба пройти тестування. Це теж важливий важливий момент. І і я думаю, що це буде такий е, м'який перехід. Е, чому м'який? Тому що я навіть спостерігаю, що діти в школі розмовляють українською мовою, наприклад, між собою, а в сім'ї побут в них е, налаштований російською мовою. І ще у нас феномен який. Люди, які ніколи не говорили там е, в сім'ї е, українською, спеціально беруть і розмовляють, і вчать, трошки не не виходить. Тому тут, е, я думаю, вона ця мова наша рідненька має стати модною, вона стане модною. Ну і відповідно, не знаючи, чому гостро стала там оця проблема на кордоні з Угорщиною. Вони жили всі в своїх середовищах, вони не були адаптовані під зовнішній під зовнішній українській е, школи їхні, всі вивіски в магазинах. І тут вони хочуть вуз, а вони не знають мови. Не може бути такого, щоб е, не знати державної мови. Тому якось так. Ну, Для нас кажу, є ще так само питання і для е, кота, для серого кота, для Діма Табі, для Вось, я так ты не, не я такая не адпавёў мне на тое пытанне. Можа ли Беларусь за якийсь час размаўляць з беларускай мовай чи не? за якийсь час як е, прийде, наприклад, за прыйдзе беларускамоўны президент, який будзе вести е, беларус таку беларускасць уводзіць у нават у, у панстве ў беларусі Я, я Заставить сказал, Анатолий, на гэтае размаўляць пытанне, і што ніяк е, іначай. нішто не павінна э, адбывацца з прымусу. То бок э, людзі самі э, вывучаюць ту мову, э, якую лічаць э, патрэбнай. Э, вось э, я <clears throat> думаў задаць такое пытанне высялям, а як вы ставіцеся до таго, каб у дзяржаве не было ўвогуле дзяржаўнай мовы, то бок ніякай. А, і другое пытанне, калі бы да ўкраінскай яшчэ і ангельская мова другой была абавязковай. Е, Можна? Значить, дивіться, е, насправді у нас взагалі проблеми як такої мови не існувало для інших. От візьміть скільки російськомовних видань. Я пригадую, поїхав в Крим е, останній раз, коли я був у Криму, 2008 рік. Я пішов, хотів щось купити, почитати. Тоді е, таких е, телефонів, гаджетів не було, щоб там десь добути інформацію. З преси все дізнавалися. Ну там телебачення зрозуміло. То що всі канали, які у Криму подавали інформацію, були російську, російські, це зрозуміло або російською мовою. Я пішов в кіоск, жодної газети зняти. Нічого абсолютно. До чого веду? Хіба це не дискримінація по всім статтям українця у своїй же державі? А скільки ви подивіться, скільки в нас російських шкіл працює? Не Наступ на, на російську мову як такого не існує. Сам наступ на українську він відбувався, тому то і йде захист української мови. Ви ж подивіться, коли прийняли. Я зараз вам точно не скажу там скільки до 50% контенту на телебаченні, на радіо. Скільки з'явилося? Скільки Василю? Зараз вже е, був моніторинг недавно. 92% передач. Е, телевізійних на українській мові так, але це після того, коли е, квоти ввели. І мало помалу, а скільки е, різних рок-груп, е, гуртів різних, самих різноманітних, фольк. ну, е, Все йде і так гарно. А а то транслювання, верніше, дублювання фільмів для багатьох поначалу було дивним, а зараз кажуть, боже, так цікаво дублюють нестандартно. І і привикли люди, і не то, що привикли. Люди навіть від цього якесь естетичне задоволення отримують, тому що, знаючи декілька мов, вони можуть порівняти. І щодо іноземної, якщо про англійську говорити, я недавно мав спілкування з людьми за кордону, то там сказали, що наші діти, оці зараз наші діти, які навчаються в школах, гімназіях, виїжджаючи за кордон, вони краще знають англійську, ніж французи, іспанці, італійці, наші. Тому що в е, нас, е, я не знаю хто як, е, мій син, окрім того, що навчається в ліцеї. Він ще додатково займається англійською мовою, він дуже гарно її знає. І і багатьох моїх друзів, знайомих, діти ходять на додаткові уроки. Це не тому, що вони якісь такі, що е, вони важко її е, засвоюють. Ні, вони просто поглиблено хочуть її знати. І ось цей яскравий приклад, що наша молодь, та, яка зараз навчається, вона. Е, Гарно володітиме цими мовами, а коли людина знає дві-три мови, так супер. Це ж е, кругозор. Ну, мирова, мирова тенденція роз, розмовляти ангельською мовою. Усій світ розмовляє тільки ангельською мовою, а біл, е, російською мовою тільки примушає Росія розмовляти. Як так, мол, ведаєте, не ведаєте ви російською мовою, а ви якої-небудь ведаєте російці? Таке питання. Яны е, акрамя своєї російської мови ніякої не ведаюць навіть не, не, не хочуць размаўляць ангельскай тым пачы не ведаюць не беларускай ні української, ні української мови. Так само, як мы размаўляем беларускай яны все гавары по русски тому що я нічого не понимаю Ён навіть не хоча нічого розуміти. Анатолій Василь рветься домой. Да, я, я рвуся. Я тепер ми під нашим відео не побачимо жодного коментаря. Почему на, на русском говорите всі? Говорите на своєму язикі. Блін, ну, ми ж зараз розмовляємо кожен на своєму і дуже добре розумію. Друзі, з чату дуже цікаві дві тези. Е, прочитаю вам і Будь ласка. передаю. Е, Пише наш шановний модер Кір Роял, пише противник української мови із Фейсбуку. Ц- цитуємо. Я уверен, что замечательные труды Ньютона, Фарадея, Эдисона, Эйнштейна, Кюри, Ницше, Ремарка. Нужно читать в оригинале на русском. Нормально. Правильно. пише, наш друг Вайнах Руслан Чертой з Грозного. Друзі, сьогодні так співпало, що сьогодні день чеченської мови. День Браво. Тому е, совпадіння не знаю, не думаю, Руслан, не думаю. Так вийшло, що День Чеченської майже співпав з днем е, е, виродження чи розродження чи переродження української мови. Дякую вам. дякую. Е, дозвольте, я два слова скажу. Мені е, сьогодні довелося чисто випадково говорити з чеченцем з Грозного. І я, до речі, задав йому декілька питань, в тому числі по конфлікту, е, по відношенню, значить, по тому конфлікту з Росією про дві війни, про цьому про цей конфлікт, який зараз відбувається там е, з інгушами. Їх там ми це про це розпитав і задав питання, до речі, про мову. Як вони розуміються з інгушами? Тому що вони вважаються найближчими народами, братами. І мені цей чеченець конкретно сказав, що його родичі найближчі, як то кажуть, він уже десь мої кроки, може навіть трохи старший, сказав, що його племінники, скажімо, працюють там один прокурором в Інгушеті, інший там теж на якихось посадах, доволі не останніх. О, Тобто, як то кажуть, дійсно народи близькі. Я його спитав за мову. <clears throat> А наскільки чеченська мова і інгушська мова е, одинакові чи різні? Він сказав так. Мій дід був інгуш. От. І коли він швидко говорив інгушською мовою, я його не розумів. <laughs> Тобто, значить, найближчі народи, і все одно є така різниця. От. А взагалі, то, якщо каже повільно говорити, от, Е, то в принципі ми каже, можемо один одного зрозуміти. Я йому кажу, може, так як ми з білорусами, не сам його говорить, порівнювати з російською. Він каже, ну я не можу порівнювати, я не знаю ні вашої мови, ні білоруської. От, ну я так е, чогось чомусь подумав, що скоріше всього у, у їх от така різниця, як у нас між українською і білоруською. О, це я говорю на тій підставі, е, що як я не знаю, колись моя тут згадував, що п'ять мов. значить, е, слов'янських є дуже схожими: це українська, білоруська, польська, чешська і словацька. О, а якраз не російська. А ми- зараз- Ні, словацька, словацька там чи слов'янська мова, чи чешська, то яны вельмі адрозніваюцца ад нашай мовы. Калі ўжо словакі размаўляюць на сваёй мове, то мы з такім ценжарам разумеем. Можа адно з Дивно, але ж пяці. ми Анатолій, розуміємо. Але разумеем. Ну, Я просто читав публікацію про те, що якщо взяти 2000 найбільш вживаних слів е, у цих п'яти мовах, то корінь один у цих е, слів один, а у цих двох тисячах слів російський, російська не підходить, їх інше слово. Як би У розумієте? них просто кирпіч на цеглу, от і все. Але як хутка-хутка бы размаўлялі беларускай на сваёй беларускай мове 100% вы ведалі б, е, о чым і аб сэнсе, так? ну мені проблем немає взагалі ніяких. Друзі, а можна я якраз е, по Фейсбуку ходить така табличка е, е, колоночки: російська, українська, білоруська, польська, словацька, чеська. І є тут десяток слів. Я буквально е, прочитаю. Російська перша. Наприклад, красний, червоний, білоруська червоний, польська цер, червоне, е, че, словацька червене, і червоне. Робота. Робота на російській. Українська праця, білоруська праця, праця, праця, праця. Роща. Роща на російській. Роща, знаєте? Українська гай. гай, гай, білоруська гай, польська гай, хай, гай. Лук, цибуля. <laughs> Цибуля, у нас так само Російська лук, е, українська цибуля, білоруська цибуля, цибуля, цибуля, цибуля. Кузнечик. Кузнечик на російській, українська коник, білоруська конік, конік. Е, польська конік, повний, е, конік, конік. Не, <laughs> час. Е, Русський язик час. Українська година, гадзіна, годзіна, гадзіна. Ізюм. Російська ізюм. Радзинки, радзинки, радзинки. Ну, з трьох разів Це, вода. це зрозуміло. Яка тут лишня? Ру- Утро, утро. Ра- Ранок. Раніця, раник, рано, Ранок. рано. Раніця, ранок. А, питання з чату до українців. А, ось питається чоловік, ну і він пише русской мовою, тому я зачитаю по-русски. Нема питань. Вопрос украинцам. Как законы о смене языка, смене религии, смене названий городов и улиц улучшают э, жизнь обычных украинцев? Ну, знов таки можу я почати. Питання все в тому, що почнемо з зміни е, міст. Чекайте, ми релігію поміняли, ні? <clears throat> Ні, ні. Е, так, Василю, я правильно ви питаєте, але я давайте все охоплююче. Ми багатьом містам повертаємо історичну назву. І хай той пан, який каже, що ми міняємо, ми міняємо ті міста, які радянська влада перейменувала в свій час з наших назв на інше. Щодо повертаємо, повертаємо так. Ми повертаємо старі автохтонні назви. Єдине, що коли міста були збудовані, скажімо, за часу радянської влади, от взяти теж Славутич, якому там 30 років, так ну на Прип'ять була збудована. То а про старі автохтонні назви. Автохтонні це я думаю, пан, е, який задав запитання, він розуміє щодо віри, як як люди Е. ходили до храму церковного, так і ходи. А що він має на увазі щодо московського патріархату? Так не треба забувати, що е, Росія підім'яла всі ці патріархати під свій лад після того, як Петро І зробив свої укази. Тому не треба Петро, а ми знову їх повертаємо назад. От і все. Тобто ми даємо нове дихання тим нашим старим назвам, розумінням і е, ну, віруванням ним, але вертаємо на круги своя. Щодо яке там ще було, Діма, в контексті е, ще запитання Покращення. Буде? Чим нам краще стало жити після таких да. змін? А питання в тому, що коли людина думає про хліб тільки, то закінчується потім і хліб. Людина повинна думати про всесторонній розвиток свій культурний. А тому, що якщо жити тільки е, харчуванням холодильником, то це можна перетворитися швидше в тварину. Людина має, окрім того, що ми вже зачепили. От я, скажімо, знаю окрім української російської, я не буду хвалитися, я розумію білоруську, жодного слова, е, можливо, на 10 тисяч слів 5 знайдеться, яким я не дам відповідь. От. Зараз я скажу білоруською мовою, такою е, прочитаю, що написано. Добре, а ви усе ли розумієте? Чи які-небудь питання буде, наприклад? О, Пробачте, послухайте. ну я ще Толя не завершив. Я так само польську розумію, я так румунську знаю, а словацька і чешська так то просто-запросто так. От. Толя, пробачте. Тобто, добре, щодо добре. щодо того, як дається це все, поїдь у Словенію, не то що Словаки, а у Словенію, і так само за місяць ти ту мову будеш знати. Мало того, я будучи три неділі в Болгарії в свій час, я освоїв болгарську мову на розмовному такому простому діалозі. Це це дуже просто. Просто треба хотіти. Але коли ти замикаєшся і ти у свою черепну коробку нічого не запускаєш, тобто ти не вчишся, не вдосконалюєшся, ну можна ставати в стойло і бути худобою. Ні одного, ні одного слова такого, як ви е, сказали б на е, українській мові, я 100% відаю усі. Я не знаю, не відаю, як там код, Але зараз так само послухайте, наприклад, білоруську мову. Верховна Рада України прийняла закон об виключним, об виключним використанні української мови во всіх сферах громадянського життя. Паўгода спатрэбілася Верховнай Раді України, каб реаліз- разглядзець і ухваліць закон об за- забеспячэнні функцыянаванні украінскай мове як дзяржаўнай. У першым чытанні праект закону быў ухвалёны э, 4 кастрычніка 2018 году. А, а разгляд у другім чытанні пачаўся сёлета 28 лютага. Закон атрымалі 278 з 347 народных дэпутатаў, зарэгістраваных у сесійнай зале. Украінская дзяржава мае дзяржаўную мову, гэта украінская мова. Мы украінскі парламент ухваляюць ухвалюючы закон о функцыяванні украінскай мовы як дзяржаўнай выконваем свой абавязак. Украінская мова гэта зброя наша магутная. Імперская Расія заўсёды рабіла ўсё, каб выбіць яе яе нам з рук. Не атрымалася, сказаў спікер парламенту Андрэ, Андрей Парубій. Вы ўсё разумееце? Все на, на 100%. Абсолютно. Без напряга, без напряга, скажу вам так. Ді- Хоць якоюсь там слова, якоїсь не розумілі, нема ніякого. Жодного слова. Всі Анатолій Іванович, друзі, друзі. Дякую. Я Ну, зап- а берестейську мову ви добре відаєте? Скажіть, Відаємо, ну, тому що вона ще ближче до нашої. <laughs> Берестейська мова там мусить на Друзі, Анатолій 99%. Іванович, друзі, я, я запросив наш, вашого ще земляка сябра е, Білору- Belarusian Channel. Він, можливо, нас дивиться. Е, Е, якщо у вас є доступ до е, цієї посилання нашого чату, заходьте без попередження і е, перший пароль тільки білоруська мова. Більше нічого. Дякую. Ніякої русської мови сьогодні не розмовляємо русським язиком. Так, треба розмовляти своєю родною мовою. Я так само зі своїми там. Е... Давайте я ще два слова скажу. Анатолій Іванович. Е, напиш... Прочитайте Білорус Channel написав в нашому чаті. От цікаво буде. буде. Ну, я теж можу писати, але це буде. Е, зараз, Василю, 5 так. секунд буквально. Зараз я зайду у чат. Пан Василь хотів щось сказати, поки Толя готується. Так. Але тут я нічого не бачу. Вітаємо вас. Ні, починаємо приєднайте. Ні, то ваше. Я поки нічого Ні, не ні, бачу. в в чат, в чат е, стріму на інтерваті. Ну добре, Василь, ви говоріть, поки ми з Антоном підемо. Я е, хотів е, сказати доповнення до того, що ви говорили тільки що. Я коли спілкуюсь у чатрилетці і випадає мені Польща, е, я завжди, е, як правило, це українці, які там працюють. Я завжди запитую, як швидко ви освоїте польську мову. Значить, Мені відповідають, це правило 90% відповіді приблизно такі. Якщо дуже хочеш вивчити, то півроку. Якщо не хочеш, торік. Приблизно так. О, тобто е, мова дуже легка для, для засвоювання українцями. От, І мені е, я з одним е, хлопчиною спілкувався, він говорить, що там він ходив на курси, вивчив польську мову, і потім там щось попав у поліцію, там десь щось якісь у його були там невеличкі проблеми. І слідчий, до якого він попав, і коли він почав говорити із слідчим на польській мові. е, той слідчий зробив йому дуже велику скидку і зробив йому найменший штраф. <laughs> Тільки А це- за те він вже мав дозвіл на роботу, все, і говорив по-польськи. Він йому, значить, каже, дуже, з- дуже здивувався, е, що я знаю настільки і польську мову, і, і зробив усе, щоб, як то кажуть, уже ж українця, е, щоб його залишилось бажання залишитись в Польщі і працювати. <laughs> Так скажемо. Я ну, бачыў што гэта добры ўкраінец які жадае інтэгравацца ў ў Так, польскую так. э, грамадскасць і вывучае мову а не такі што прыехаў там э, штосьці э, узял і паехаў дамоў Е, Ви готові, Василю, знайшли відповідь? Я знайшов, я прочитаю сам. Е, Не можна налаштувати мікрофон, наш сябр е, Белорашин. Чен. Він написав: Вітаю вас, шановне господарство. Справа у тим, що, Б- що Бабіч, посол Росії, каже, що Росії. білоруси занижають російську мову. УРБ. Так что теперь мне у моей краине говорить по-российски, знак вопроса, а не пошел бы у дупу бабить. <laughs> А, Нехай з'явду, <laughs> той ну, бачиш. Ну, Дивіться, в контексті, дозвольте, от коли це буде часткова ще відповідь тій людині, яка запитувала, де про релігію, про мову і про наше культурне та е, економічне життя. Так от, я вже за 627 тисячу казав, а далі 1690 рік засудження і анафема собору. Анафема це прокляття церковною мовою, хто не знає. От Російської православної церкви на Київські нові книги Петра Могили, Ставровецького, Полоцького, Барановича, Радивиловського та інших. Наступне. Так, друзі, е, приєднався е, Білораша ченел. Е, ми чуємо свій звук. А, ты шуете да. меня? Чуем, чуем, але не тільки А, себе ну, мы да. фон, фоновий гук таксама чуем. Э, Вида ее. Відео. Відео ви, е, виключ е, відео на своєму там, альбо де, на прямому. Трансляцію Виключ, виключіть. Трансляцію виключити. Господарство, господарство, э, п- почекайте, кажу, что справа у тым, что недавно заявил Бабич, это, это посол России, знаю. сказал, что, э, что у Беларуси занижают э, российскую мову, что некие там шильды у Гомли Э, э, здымаюць расійскія мол не разуме так, так, так. у гомлі у гомлі у гомлі у меня ёсць сябр з гомлі Масім Лепович калі ён паказаў што расійскіх шыльдаў нам на крамах а мы больш чым беларускіх яны тады адчапіліся гэтым пытанні а цяпер узяліся за менск мол у менску больш э, беларус чым расійскіх. І ён э, выказаўся, што трэба ставіць больш расійскія шыльды і рабіць больш э, расійскіх рэкламы па ТВ і па радыё ось так ось Ну, гэта неправда. Э, Подлічыла Радыё Свабода, што э, у нас нават там э, 45 ці колькі там ангельскіх вывесак, 130 э, там э, расійскіх і толькі 40 41 э, ці, ці што. Ну гэта ў цэнтры Менска, гэта на праспекце незалежнасці там ну э, ты бачыў гэтую гэты арт- артыкул там на Радыё Свабода з падлікам вывесак. Хочу, знаєте, що сказати? Всі вивіски, хто який хоче якою мовою, я так сказав, українською мовою, наприклад, якщо це 100 гривень, іноземною мовою 5 разів дорожче. Нема питання, кладіть любу вивіску. Але зрозуміли? шакепска, але шакепска, што м, е, больш навя- е, нават чым 50% беларусаў ввогуле не ведаюць беларускую мову разумееце Не, усе беларусы ведаюць беларускую мову, таму што ў школе вывучаюць. Анатоль, вось гэта вы сказалі не не не Штось- не штосьці ведаюць не тое. адна, адна, э, аднолькава не ведаюць ведаюць А я ўжо усе. Анатолій, але Усе розумієте, праходзяць у школе беларускую мову. Усе беларусы, якія праходзіць то жывуць. праходзіцца якое-нибудь пытанне задаш на беларускай І мове што? ён нічого не разумее як он там вывучае А ці гэта Ён можа беларусы? не ходзіш на тыя урокі беларускай мовы во што што кепска то што там э, в школе вывучаюць то Анатоль, у не- нас а, каля 700 ці 800 тысяч э, расіян жыве ў Беларусі на ПМЖ. Ну от то вони і не відають, розумієте, як вони заходять до школи, я, бо я трошки ліпше говорю на своїй берестейській мові, ніж на, на А вы Анатоль білоруській мові. сепаратыст, вы кажаце Ну про так. берасцейскую мову. Берасця гэта Беларусь. <laughs> Ніякай Але- палескай народнай Але мої рэспублікі. дзяды, моя м- мама так само, а, а, а это саме бацька не размаўлялі беларускай мове, но кепска ведаеце. То що я зраблю? як наші мої продки розмовляють тільки на біросійській мові. Ну, у самому куточку колись, я кажу біросійщина, то була українська земля. І то довгі-довгі, навіть стагодзі. Тому що така я була. Так, Ті були часи. Прав... Тому вона зосталася та мова у нас. Так що, е, Дозвольте мені два слова е, до цього, до цієї розмови додати. Я пам'ятаю, коли я е, приїхав перший раз до Гомелю десь у 1973 році, о, то із Чернігова, то е, мені там е, прийшлось е, запитувати перехожих, як куди проїхати чи пройти. І я дуже пам'ятаю, що всі мені відповідали е, по-білоруську. Так я скажу. От. І це мене зразу здивувало, це для мене було трошки несподівано, так скажу вам, але було по-білоруську. О, Тому я хотів би дати е, зараз е, оці такі поради білорусам і тим, е, в тому числі, які нас будуть дивитися. От що я ж вже розповідав, здається, чи не пам'ятаю у вас тут, чи може в інших місцях. Що я коли на початку 90-х років у Чернігові починав говорити українською мовою, десь на зупинках громадського транспорту чи в тролейбусі, якісь два-три слова, О, то люди оберталися і дивилися, хто це говорить. Просто це було несподівано. Це при тому, що 95% населення Чернігівщини українці, і 90% населення міста Чернігова були українці. А на 30 шкіл, які були на той час у Чернігові, тільки одна україномовна школа залишалась, наскільки я пам'ятаю. От до, до чого вже доходить. До вас, до Чернігівщини, питаю. Е, ваш чернігівчанин наш Лукашенко. Він не раз так казав, що він там з його коріння з Чернігівщини. То чого він не говорить цікаво на українській мові? Чому не говорить добре на білоруській мові? І чому він в цей час говорить тільки на російській? Анатоль, мові? тому що він циган. А, а, а це я перепрошую, це Дімі відповідь. Коли е, Діма по добру вас хотів звинуватити в чому-то, то, е, пане Дмитре, скажи мені, будь ласка, ті люди, які не хочуть або не знають білоруську, розмовляють іншою мовою, я не буду казати якою, ким вони є тоді в Білорусі? Можеш стоп, відповісти? Стоп, стоп. Є ще, є ще стоп, Діма, стоп, таке стоп, питання. Стоп. Діма, а чого то він не говорить циганської мови тоді? Як він білоруський не добре не відає, не українські, російські такі. В чому не ну, відати до циганської мови? Бачите, ну, Василь треба ж говорити циганські мови, тоді б не було б ніяких справ. Я Василю, я ще раз повторю. Василь е, гарно підвів. І така наша є одна е, свободівця, Фаріон каже, як, він, каз- як вона казала, або, або воно ду- Умсуного стала або Донеччя. Да. Тоді я ще раз підвожу. Е, пане Дмитрі, коли ви мали таку ласку і сказали пану Анатолію, коли він берестейською мовить, ви його звинуватили в чомусь там. Ви пам'ятаєте? Я жартував. Так, ні, ні. Так, от я хочу, щоб ви жартома відповіли на наступне запитання. Скажіть мені, будь ласка, ті люди, які не знають білоруською, білоруську, а можливо навіть і знають, а розмовляють іншою мовою у вашій країні, ким вони являються? Яны являються такими ж громадянами, як і остатні. <laughs> Е, Тому що у нас 90% розмовляє по-російську. Заўсёды, це- амаль. Оце і є, це і є сепаратизм. А у нас о, у селах у, А у нас роз- е, это, розмовляють Василь, у нас 90% дві державних російською мови. мовою, старі люди. Я кажу, старі люди, старіші люди розмовляють з збіростейською мовою. То останні Толя носії, то останні Останні. носії вашої культури. І якщо не кинутися, не спасати, то буде, я перепрошую, А я, буду, я буду плакати по одній простій причині. Я ще, Ми Колька, втратимо. Я ще тільки зроблю таких роликів, похожу по своїх селах і спеціально покажу. Е, дивіться, як наші люди старіші такі в селах говорять наші берестейські мови. Тому що нас не вірять, во, вас не говорять, говорять російські мови. Хто таке говорить? Заїдь любе село навколо мене, коли в будь-якому селі і старошу люд... стару людину е, спитайся, як вони говорять. Почуєш ту берестейську мову. А я скільки її відаю, то я ж молодший, може, мені тільки 60, а я тися люди, що 70, 80, вони від... ніяк не можуть говорити російську мову. З таким переломом, з таким трудом. Кажу, моя мати до цієї пори не може російською говорити, хоч ти вбий а діди не одного відсотка не говорили російські мови. Він говорив, він хоч не може, каже, я вже стара людина, що я буду говорити. Бачите, як воно. Але ті старі людочки всі дійшли, малі діти говорять російські мови, все вона пропала. Розумієте? І то стараннями Лукашенка паузи, так само зроблять. Паузу, Анатолій Іванович, ви як наш депутат. Щоб вас чи на цьому друзі, телефон е, внизу під ефіром е, зараз в чаті запустив. Позвоніть в ефір, Viber або WhatsApp. Я не знаю, по-моєму, карточка не вставлена. Роз, е, наберіть, розкажіть Білорусь, Україна, де ви, як ви відноситесь до рідної мови? Е, телефон чекає вас. Перепрошую, панство. І можна буде то, що пан Василь розповідав про е, чеченців та інгушей. От е, Руслан Чарто він же дописується дуже активно. Е, я би попросив, пане Руслане, висловитись, будь ласка, наскільки відмінна мова. Я наскільки знаю культурне середовище між інгушами і чеченцями. Наскільки я знаю, воно у вас одинакове. Ну, можливо, по мові. По мові я не знаю, на жаль, вашої, але мені чомусь кажеться, ви як один народ цілий. От. Ну, я скажу Василю своє свої спостереження. Азербайджан і турки, Туреччина, маленька дитина, е, яка погано розмовляє, сидить і дивиться мультики на турецькій мові і все розуміє. Ну, Е, ви хочете сказати те саме між е, чеченцями та я ну, десь можу сподіватися, що десь воно так. А я думаю, може і може і ще ближче. Мені чомусь здається, що в них відмінності в мові немає абсолютно ніякої. От, пане Руслане, відпишіться, будь ласка. Або набери, Руслан, у тебе є мій номер. Набери, я не знаю, чи з Грозного можливо. Та ми ж такі теми ж обговорюємо, що. Ми просто говоримо про культуру, про мову, про звичаї. Ну, звичаї ми, нам важче, тому що е, все-таки. Зараз Руслан або відпишеться, або відзвонить. Написав ок. Чудово. Значить, він нас дивиться. А то, що він дивиться, в мене і сумніву не були. На жаль, в мене трансляція не йде. Е, Перепрошую, друзі. У мене вже декілька разів підряд не йде трансляція. Я не знаю. Е, Ру- Руслан, Руслан телефонує, друзі. Вивожу в ефір. Давайте. Салам, Руслан. Алло, е, Друзі, чуєте Руслана? Так. Чуємо. Руслан, тебя хорошо слышно. Приветствую, е, салам. Э, приветствую всех. Э, Ну, э, насчет э, языка, да, э, чеченский и ингушский языки, они э, из одной языковой группы, из одной языковой семьи. Но, как говорил, как говорил вот Василь, как разница между азербайджанским и турецким, да, есть разница, да, собственно, э, как диалект, да. В чеченском языке в самом тоже есть э, диалекты, да, по месту проживания э, есть диалекты. Таким же образом есть разница между ингушским и литературным чеченским, да, без диалекта. Ну, понять можно. <laughs> Ну, как, говорил вот э, тот самый чеченец, да, о котором упоминали, э, когда э, говорят быстро, вряд ли можно все понять. Ну, в основном, конечно, понимаю, но когда говорят быстро, э, ингуши, да, нужно чуть-чуть потрудиться, чтобы понять. Руслан, поздравляем вас с Днем чеченского языка. А скажите, пожалуйста, а вот на, на, на улице, в селах у вас больше э, на каком языке разговаривают между собой люди? И в государственных а, учреждениях? на чеченском, на чеченском, преимущественно на чеченском. Если это не какие-то да, официальные э, встречи гостей э, русскоязычных, э, не какие-то, но проблема вот в чем, проблема вот в чем. Ну, десятилетиями, да, столетиями было вот такое давление русского языка, что, причем, к сведению, в Чечне нет ни одной национальной школы. Ни одной национальной школы в Чечне нет, где все предметы а, преподавались бы на чеченском. Чеченский язык в школах преподается а, ну, на уровне иностранных языков. Представляете? Да, это, это очень прискорбно. Руслан, прийміть мої А. найлучші вам пожелання, а щодо мови, е, прийміть моє е, Руслан, ще розчарування повністю, тому що національні мови треба вивчати. Я постійно на це наголошую. Тому у вашому обличчі, всьому чеченському народу і інгушам, браттям, найкращі побажання. Будьте здорові. І ще в мене таке. Добре, Руслан. Друзі, щиро дякую Рос... за такі побажання. Щиро дякую. Руслан, ще- Руслан, і ще буде питання таке. Може, скажите несколько предложений на чеченском языке, было бы интересно послушать. Просто как он а, звучит? А, а, ну, с приветствия. А, марш Довилшу а что означает «приходите свободными». Э, то есть э, чувствуете, да, на каком уровне свобода ценится? Марш до Уилшу, а, Лир Михеши, добро пожаловать или приходите свободными, дорогие гости. Мухалгушуга, Мокш Айшу, как вы поживаете, как ваше здоровье, дальше. Шугулк Шмолду, как ваши дела, А, Ну, так как-то. <laughs> Спасибо. Дякуємо, Дякую. Дякую. дякуємо вам. До Руслан, речі, у спасибо вас большое за включение. Очень приятно было слышать, как всегда. Дуже, дуже приємно Спасибо чути. вам, спасибо вам и э, тоже поздравляю вас э, с принятием такого очень важного закона, очень важного. Дякую, Руслане. Дві секунди, не відключайтеся. Ви українською так гарно сказали без акцента. У вас російська чудова. Я собі тільки можу уявити, яка розкішна ваша рідна мова у вашому, у вашому звучанні. Будьте здорові, дякую. Смотрите, но а, один, а, одно уточнение. Я э, начал, да, как-то увлекаться, э, как-то э, пытаться разговаривать на украинском языке э, вот э, буквально с 13-14 года. То есть, м, ну, просто в восхищении от украинцев, да, начал э, пытаться разговаривать. И раньше я вообще не, не, не знал, <laughs> ну, два-три слова, да, э, это как бы... А между ну прочим. давай на український ще трошки нам е, контрольний зроби, щоб ті зараз повсиралися, вибач на москві. <laughs> Можемо, можемо розмовлятися українською мовою, е, але м, не так е, гарно, як українці. Як Сайгон. Е, Не Маю так мрію, гарно, як Сайгон. Маю мрію, маю мрію спілкуватися українською як е, справжній українець. Дякую. Тому що не кожен українець так буде говорити, як ви, Руслан. Дякую, дуже дякую. І, і, дякую вам. І ще, і ще секунда, Руслане, при першій можливості запрошую вас відвідати Україну, місто Київ. Гостинно вас зустріну. Дивіться, навіть гоче Василя. Василя Пицелі вже трошки на такі воложні стали. Ну, бачите, наскільки він роздуш... людина. Коли душою говорять люди, то так завжди. Дякую. Добре, Руслане, дякую, дякую, друже. Слава вільній Ічкерії. Хай вам щастить. Дя- Дякую. До побачення. До побачення. А бачите, як приємно чути, що говорить чоловік, живе як далеко до країни, і та мова навіть вивчив. Дивіться, як добре, гарно говорить. Щоб я таке почув, де збоку, так потихеньку, помаленьку він говорив, я б сказав, що українець говорить. А це Анатолій Іванович, те, що я вам казав, що українська стає модною. модною. Десь написав Білорусь, що треба, щоб білоруська була в тренді. В тренді, так, щоб це да. було модно. Я б гэта Ще так трошки треба казав. навчитися е, сірому коту Дімі говорити українською мовою, розмовляти і все. Ну, Щоб він е, за мною трошки поїздив по Україні, за якийсь час би говорив. По з тим і не берешся. <laughs> Друзі, лінії вільні. Е, Білорусь, Україна, WhatsApp, Viber, номер під на трансляції Анатолія Івановича під його, о, на трансляції інтервата під Анатолія Івановича написано. Тому дзвоніть, діліться, е, е, країни Балтії нас смотрят. Ребята, а к- вот э, интересно, э, э, написал замечание, не говорите Прибалтика, пишите країни Балтії. Друзі, Логічно. Страни Да. Балтії, ясно. Да, Так, так. е, країни Балтії, хто нас дивиться? А от Андрей Кнов, Кновсбест, е, білоруський погоня в нього нік, е, аватар. А наберіть український WhatsApp, якщо вам є чи Viber, скажіть ви нам щось на білоруській мові. Буде дуже приємно і цікаво. Білоруський чи літовський, скільки людина говорить. Цікаво, б, звісно, почути. На, на, на, а, ну так, да, і з країн Балт, от. Ерікас Вандерджавас. Ну, він взагалі в чаті пише, я навіть не розумію, на якій мові пише. Гасуд... Літовський. Е, джазік Ета фундамент... А, язи. <laughs> А, а, Помните такий анекдот був, що э, поїхав мужик, він каже, э, э, цей, пише у, Уазик, уазик, язик уазик. без, без уазика вообще не получится. Москаль каже, нахера йому там уазик. <laughs> Ну так, так. Друзі, набирайте, набирайте в ефір. Ми, в принципі, бачите, багато чого обговорили. Час 08, час йде так і не дуже швидко. І Е, хто ще може що додати? Ну, додамо ще. Я два слова ще скажу. Я повинен сказати, що у, я зараз знаходжусь у себе на дачі. Це село, де 1100 жителів приблизно офіційно зареєстрованих. І до нас тут їздять кияни, тут е, дачі багатьох із них. От, То повинен сказати, що в селі місцевих жителів тут всі практично розмовляють чисто українською мовою. Діти, коли йдуть зі школи, я інколи їх чую там чи проходжу мимо, чи вони проходять мимо мене. От, то я відчую, що вони говорять теж українською мовою. От, е, Тобто тут мова е, в селі розвивається нормально. Якщо ж е, в електриці, то в електриці ще я їду на Київ, скажімо, то там ще звучить російська мова. От, І, скажімо, інколи е, заходять співаки, співають російською мовою. Ну я скажу так: якщо співають російською мовою, я не подаю. Це однозначно. Це моя принципова позиція. Якщо українською співають, то я обов'язково щось, як то кажуть, у там у кульочок вкину. Отак так скажемо. Інколи е, буває так, помічаю, навіть інколи за собою помічаю в Києві, коли заходиш там десь е, чи в метро, е, чи десь десь в якомусь транспорті, то автоматично якась фраза може вискочити російською. Е, просто от якось, е, знаєте, на автоматі, буквально на автоматі. Ну, мене так складалося, що я 40 років після того, як закінчив в принципі, свою школу, армія, інститут і потім робота були виключно на російській мові, от, документація, все таке інше. Тому оце воно все-таки десь залишається. Хоча я стараюсь повністю від цього якось, е, щоб воно в мене зникло, але інколи вискакує. А ще, так, взагалі в Києві дуже багато української мови, це я помічаю. Так, і ще таке е, українська в офісах. Дуже, дуже прикольна тема. Я от ну, киянин не, не з Києва, родом не з Києва, я захід, західної України. Ну, але я з такої західної України, що ми для галичан москалі а для е, центральних ми западенці. Тобто е, це там, де хмельницькі базари, там я. я... Да. <laughs> Е, тому, а я розкажу цікавий феномен української в офісах. От я б не сказав, що я принципово розмовляю українською мовою. Я просто розмовляю українською мовою і на українській мові. І дуже цікава тенденція. Років 10, я розмов... моя рідна українська, років 10 назад Е, була така, що я десь там питався перелаштуватися на російську, і як будто вони мене не розуміють, і я отак. Е, зараз тенденція дуже класна. Е, в 90-80% випадків люди перелаштовуються на українську під мене. 20-10 це я на українській, він на російській, і ніякого немає дискомфорту, нічого. Це Сіріко тобі е, в той, в той адрес того, що в нас немає проблем з російською мовою. В нас є, в нас Ну я були- сам гэта бачыў, калі быў у Києві. да, в нас є Розмовляюсь. з, з українською проблемою, і в тому, що її треба захищати як е, національну мову. Звичайно. Але кепське, що у нас зробили, я так само їхав я до України, і тут каля мяне 20 кілометраў можа трош нават менш 15 кілометраў і починається межа з украінай і там стаіць плот разумееце то страшно, що зробили. Ніколи не было ніякого плоту плот по-украінскі таксама плот паркан вы про паркан кажете забор ну, паркан по-беларускі плот ну. Е, плот зрабілі таксама плот зрабілі з такой сеткі зеленой ну такими ко- е, к- як то чотирикутниками, квадратиками такими. Розумієте, то не дрот там колюче натягнений, такі красиві, ж это, але то зробили. І шкода, і зробили ще метрів 5, може 4 метри прогорали навіть землю, щоб видать було, Анатолій, де йде границя. Лукашенко розумієте, як- палохаецца, што бандераўцы прыйдуць. А, бачите? За ім прыйдуць. І то ён з Чернігова? Який ён з Чернігова? Я то не ведаю, ш- що то за чоловік. А такий, хто такий розумієте? казав, Колись що я, ён з Чернігова? колись я до його з такою повагою трохи відносився з самого початку. З самого початку я з повагою, тому що е, думав, думав, що він буде людиною, розумієте, що він прийде на при- він буде добрим президентом, буде там е, радіти за свою мову, за, за білорусів. А він що? Тягнеться до тих олігархів. Він не відає там до олігархів, він тяг- він тягнеться до Росії. все на халяву хочуть. Що ти вчепився з тієї халяви, з тим газом? Для людей е, ліпше не зробиш. Дивишся, очепилися ти поляків, ти Росії. Все, як люди, як люди живуть, і купують ту нефть і ту газ по міровим ценам, і все, вони не такого, вони вольні. А то Ой. став на коліна, то іначе ніяк не скажеш. став на коліна, братається, цілується, так же не, не можна. економіку з-за того зараз люди, е, білоруси, е, з такої неповаги до його відносяться, розумієте? Я вже скільки. Я хоч одного чоловіка кажу, питаюся спеціально, думаю, як е, ви відноситеся до Лукашенки? Холера, ясна, як почнуть говорити, як як коросту яку-небудь споминають, розумієте? До чого чоловік, а який він прийшов? Який він був опозиціонер вначале, йому всі повірили. І от дивіться, як. Як би там другі кажуть, він старається, старається. Ну, старатися того він може і старався, що нічого там не кажу. Сухранив, там наша Білорусь така вилизана, чистенька, там е, підприємства сяк так роблять, але воно старої нікому нічого не треба. Нема ніякої конкуренції. О, що біда, розумієте? І лягає постійно під Росією. Ну, Чого ти лягаєш? мовчить тим самим так. чортом, що приїхав ну, тим добре. російським. Ну, Основ... Ну, основне питання, Анатолій, основне питання ми розібрали, тому я вже, мабуть, буду виходити. Усім до побачення, всього доброго. Пока, друзі. Всім глядачам так само. Всього доброго. Друзі, ми ще залишаємося в ефірі е, орієнтовно 22.00. Після 22.00 на каналі Нестор Воля буде цікаво. Так, ну что.